খন পাৰে আছে হৃদয় বুজাব নোৱাৰো কি প্ৰণ আজি লগা প্ৰতিটো কথা দুটি উঠি ৰাখা প্ৰতিটো ভাষা নিৰম নিশা ই যে কিনো ভা